Yo me llamo Valle Juan Carlos. Bueno, la, publicidad eh, no te en una radio. Yo en la calle en la voz mía. Pero la gente me quiere en cuaderno y yo, ellos me lo escriben y yo me lo acuerdo todo. Mi enferma a vez.